babe, wanna leave this town I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down Cause darling, we were made for bigger things And this place keeps killing our dreams Let's go, love, I'm saying it's time we leave this whole place behind. wanna leave this town. I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. dream. Let's go up. I'm saying, it's tired of waiting? We can leave this whole place behind. Yeah. Let's go up. I'm saying, it's tired of waiting? We can leave this whole place behind.

終了何これ <laughs> クリスマスなもん嬉しいえー、嬉しいありがとうサプライズ 食べよう食べようぜメリークリスマスメリークリスマス乾杯イエーイ乾杯いただきますはい召し上がれ暗いなちょいちゃん大丈夫 シュワシュワうん食べていこうあ餃子はい今教てるの今絶対教え見えたでしょ てると思わなかった <laughs> 嘘つけ歯磨きしようかな、うん、今日早めに寝ようかな危ない危ない何やってんの <laughs> ちょっと体幹鍛え鍛えてるちょっと危ない体幹鍛えてんでやめてよなんでそんなことすんの映ったじゃん もあるしょうちゃんは歯ブラシいる ょ最後、うん、はい、じゃあもう電気消すようん